Good morning, sì qui sono le 11, come dico in questi casi certo non mattina prestissima, mattinata inoltrata, comunque mattina, mister, master, maestro, o semplicemente, o semplicemente, David Lynch, it's June 3, 2022 and... If... I... believe it. It's a Friday once again. It's a Friday once again. Here in Naples, a clear uh, eh, afternoon perché ovviamente mi sono fatto la barba, lo capite da questo, che pomeriggio, in this moment, uh, eh, 15 and 20, sono le 3.20, and uh, 87, 8 Fahrenheit, around uh, 31 Celsius, and this means that this, that they really really, really, really soft like these days in this period and also over because it seems more a summer climate than spring climate. D'altra parte stiamo andando verso giugno, verso l'estate e quindi questo è anche normale. As regards the video, also don't know if I do it, but uh, if I do it, it's, it's always separate from this, so in the case if you are interested, always eyes open. Anyway, as he and you will just see from the window, anzi poiché non si vede alla finestra perché c'è la green roller shooter come tutto io dico as you and you will just see from the sunglasses through the sunglasses yes I think that this afternoon the temperature cioè this afternoon <laughs> this after, ormai è già pomeriggio e quindi la temperatura è già molto alta 31 quando si stabilizzi fino a questa sera così 31 Celsius, ripeto, uh, 87 and 8 Fahrenheit. But the really important thing with this atmosphere that you can see through the sunglasses, today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful, those Those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine. And I think all along the way, vedete come si vede bene agli occhiali che sole. C'è un bel sole davvero luccicante, questi raggi di sole. Sì, direi che June si sta rivelando come maggio speriamo che in maggio praticamente abbiamo avuto quasi sempre lo spirito dello sky Golden Sasha speriamo sia lo stesso anche per giugno. La tendenza iniziale mi sembra proprio d'altra parte proprio l'estate che almeno da quando io sono al mondo in genere c'è quasi sempre il sole, non piove quasi mai da quello che ricordo io, da quando vivo io, anche in altre parti del mondo, per cui speriamo di continuare anche domani così, per cui say that is so from the mythical window with the orange, red, blooming water curtain behind me and it's uh, green Roll and shooter, near me. Visible in Disedizen, Mosso the Sun che appunto come ho ripetuto questi giorni come sapete apriamo la tenda per dar spazio far passare aria quindi è più visibile al green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha GX 640 IPG IPG 625 Hello, eh, Ever, Greta Dei, all the people follow the channel reports, un saluto davvero a tutti. And also, I hope you all have a great breakfast. Io purtroppo già l'ho fatta essendo pomeriggio, ma spero vi possiate consolare, soprattutto se il tempo è brutto, non che non ci consoliamo anche quando il tempo è bello con la colazione. Tra l'altro, una curiosità, colazione e consolazione, se dette in italiano, fanno anche rima, ma dicevo, uh, ci consoliamo sempre, appunto, però personalmente quando il tempo è brutto mi consolo ancora. I'll see you! in the video tools if I do it or tomorrow.